Fala povo! Hoje nós vamos a mais um tutorial da Godot. Dessa vez vou mostrar o setup de um material para podermos trabalhar com o tile animado. Exatamente esse daqui que vocês estão vendo. Geralmente quando nós fazemos um joguinho de plataforma, o pessoal não se preocupa muito em ter uma animação em background. Mas é sempre bom ter uma coisa assim. Então nós podemos ter uma apresentação melhor, inclusive para deixar o jogo com cara de mais atual. Aquela planta que vocês viram ali eu não consegui achar a fonte dessa GIF. Vou deixar o link embaixo, onde eu até onde consegui rastrear. E eu simplesmente recortei esse pedaço da grama com o padrão do meu Chili Vocês vão fazer os seus tiles, vocês podem animar do jeito que quiserem. Esse é o arquivo que usei para gerar ah, os frames dos tiles? São tiles de 32 por 32. A diferença aqui do tileset normal é que eu usei uma imagem PNG para cada frame. Então eu tenho o primeiro, o segundo, Todos são pedacinhos. Para podermos começar nosso chile, você vai usar uma cena limpa, criar o seu chile set normalmente, usando o node raiz, seguindo todo aquele processo, sprite, As texturas já pré-importei, com base naquele trabalho no GIMP, coloquei em arquivos separados. Então cada frame da nossa animação vai em um arquivo separado. Então se você quiser ter mais de 4, você vai ver como fazer isso agora no, no shader não precisa usar muitos frames para a sua animação de background. Geralmente a gente usa a regra que a gente usa na internet. Você tem uma animação principal, bem fluida, e na sua página você pode ter animações menores, só fazendo a função de background mesmo. Esse Tillicum aquele bug nós vamos usar para fazer a configuração do shader. É só para marcar, para a gente ver que está saindo tudo ok. Então nós salvamos, salvar essa cena como base do Tilly 7. Antes de eu exportar isso como G7, vem aqui no nosso utility debugging, vou vir na aba propriedades material, então new canvas material, edit, vou vir no disquinho salvar, Six Set limited Material eu vou usar isso para mais shader, mais tiles. E vou criar um novo shader. Eu vou usar a primeira opção, que é o shader por programação. Eu tentei usar o segundo, o shader gráfico, mas como o shader gráfico é linear e não suporta os desvios que a gente tem em programação, eu até consegui um resultado satisfatório, mas começou a fazer muito malabarismo entre contas para poder acertar o shader começou a ficar muito grande, muito complicado e dispendioso, até mais complicado do que a programação. Se quiserem se aventurar, eu cheguei até essa base que está aparecendo aqui na tela. Vamos lá, editar, salvar. Lembrando que eu já fiz esse processo aqui. Import 2D Texture. Selecionei cada um daqueles frames. E só vendo o projeto como textura da própria Godot. A vantagem de eu fazer isso é que eu tenho um arquivo PNG separado em um local independente, eu posso fazer edições nele carregar de novo o projeto independente ou aproveitar esse mesmo Tile em outros projetos e eu posso fazer algumas configurações importantes aqui. Se eu estivesse trabalhando com transparência, eu poderia definir um Fixed Border Alpha. No caso, como é 2D, o nome permanece tem que estar sempre ativo. E entre outras coisas que eu poderia usar como repeat. Esse processo já foi feito para todos aqueles tiles que estão ali. Vamos então, lá, vamos começar a edição. Primeiro eu vou pegar as texturas. Alto nível. primeira imagem, vocês podem repetir aqui sim. mais tarde a gente vai querer trabalhar com a velocidade de exibição dos nossos frames, né? Então vou vir aqui criar uma variável só para controlar isso. Essa variável pode ser setada pelo material. Já aparece aqui. é uma variável sem valor aqui para definir a cor. está funcionando aqui, né? Agora vamos encher essa variável com algum valor. Como eu quero que um determinado intervalo de tempo ele alterne entre as imagens, eu posso fazer dessa forma. A função mod retorna o resto da divisão. No caso, a divisão é um valor do tempo corrente dividido por 1. O que acontece aqui é que eu não vou ter 1, 2, 3 segundos, eu vou ter 0,1, 0,2, ele nunca vai passar de 1. Então aí a gente tem nossa medida de tempo por segundo, geralmente uma animação é feita em frames por segundo. Aí como eu sei qual frame é naquele determinado período de tempo. Calculadora. Se um segundo é 1 e eu tenho 4 frames, divido por 4, a cada 0,25 segundos eu tenho um frame. primeiro frame 25 se o tempo for menor que 0,25 ele já começa a piscar aqui segundo frame. Você vai dar um tabzinho aqui para ficar organizado. Vinte e cinco mais vinte e cinco é igual a cinquenta. Vamos acessar à direita, ignoro. essa função TES é usada na própria Godot para pegar o pixel referente à coordenada indicada na variável UV. Reparar aqui que eu só troquei textura 1 por textura 2. agora no último frame, uma coisa interessante aqui. O último frame vai ser quando as condições anteriores foram passadas, então não preciso ficar repetindo esse if aqui. se vocês fossem colocar mais frames, era só ir repetindo essa escadinha. E aquela história do speed. Vamos dar o valor aqui. Nada, né? Só colocar ele aqui, ó. A primeira função onde a gente pega o tempo, vamos lá onde está o time maiúsculo, multiplico ele por... é um sinal de asterisco, é um sinal de vezes. Dobrou então, a velocidade. Quatro vezes. Se eu quiser ele mais lento, metade da velocidade. É, ficou 200 centímetros por segundo, mas... Vou voltar normal aqui. cada frame, para cada tiro que eu preciso de animação, basta carregar aquele material. Dependendo do tamanho do seu Tileset, você pode usar um segundo Tileset só para mostrar os tiles animados. Isso vai permitir que você use, por exemplo, um tiles transparentes. E que você economize no tamanho das folhas de sprite, que são relativamente onerosas. Né? onde o tamanho aqui para o nosso tigre, né? 32, 32, Bom, é isso e até a próxima.